નદી વહેતી હતી એની ઉપર એક પુલ હતો એક દિવસ બે કૂતરાઓ સામ સામે આવી ગયા એ બે ઝઘડવા માંડ્યા થોડીક વારમાં પાણીમાં પડી ગયા અને પછી માંડ માંડ પાણીથી બહાર આવ્યા અને થોડી વારમાં બે બકરીઓ આવી ગઈ એવી કૂતરા જેવું સામ સામે ચાવી ગયા આ પીળી બક આ લાલ બકરી બેસી ગઈ અને બીજી બકરી એના ઉપરથી પસાર થઈને જતી રહી અને જે બેઠેલી બકરી હતી ને એ બકરી ઊભી રહી અને ચાલવા માંડી એક મિનિટ હજી બાકી છે પપ્પા તમે બોલો કોણ સહી છે કૂતરાઓ કે બકરીઓ <coughs> બકરીઓ જ સહી કહેવાય ને તમે બોલો બકરીઓ જ સહી કહેવાય ને કેવી રીતના બકરીઓ સહી કહેવાય એ તો મને ખબર ના પડી કે કૂતરા સહી કહેવાય બકરી સહી કહેવાય હે કોઈ સમજદારીથી કામ કરે તો છે સારા હોય તો તો જે મેં નથી બોલું બોલો કોણ સહી છે એવી ના એ જ સહી હોય જે સમજદારીથી કામ કરે ને જ સહી હોય ઝઘડે નહીં તો સરસ વાર્તાનું ચિત્ર તે ડ્રો કર્યું છે આટલું મસ્ત તો ક્યારેય નહીં બનાવ્યું ને હા